pergi Amerika hamburger. Orang Bulgari kata hamburger or oh, burger. Hamburger. Ha ya haji, hamburger. Hamburger tu burger an, eh, burger babi. Faham tak ni? Eh? Ha, <laughs> boleh boleh ada ya haji makan burger babi. Nah, orang panggil haji babi.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 cinta kita kepada Allah semakin dekat kepada Allah semakin disayang oleh Allah maka ujian itu akan senantiasa datang kepada kita jadi jangan heran apabila teman-teman sekalian rajin beribadah ya kan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat berat, ujian yang sangat besar. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Berbeda halnya kalau kita istilahnya biasa-biasa saja, tidak pernah diuji oleh Allah, ya kan? Tidak diberikan cobaan, dugaan dan lain sebagainya, maka boleh jadi ya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu teman-teman sekalian, apapun yang kita kerjakan niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita menyayangi kita dan Allah Subhanahu wa taala terus menguji kita. Orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Beda halnya pengujian dan juga azab ya teman-teman sekalian ya. Beda nah, ha, bedakan antara ujian dan juga azab. Kalau kita istilahnya dekat dengan Allah, ya kan? itu bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita tapi kalau kita jauh dari Allah tidak pernah mengenal Allah atau bahkan ya kan kita sudah tahu ya kan kita sudah tahu kita agamanya Islam seperti itu tapi kita jauh bahkan kita senantiasa mengerjakan kemaksiatan di muka bumi ini maka bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalan yang benar ya dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan peringatan dari Allah, berarti Allah juga sayang kepada dia. Jadi jangan sampai disia-siakan ya. Jangan sampai kita sok enggak tahu, jangan sampai kita sok tidak menghiraukan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbuka hati kita dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk di video kali ini kita akan belajar lagi guys meneruskan soal tanya jawab daripada Ustadz Azhar Idrus yang memang kelakar betul tapi ilmunya sangat-sangat banyak sekali. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Baik. Bagaimana nak memulihkan seorang yang terkena sihir? Ha, ha. Kerana ah. orang yang berkahwin dengan dia kerana nak ambil harta dia. Semua ubat ada penyakit. Eh, semua penyakit ada ubat. Kepalik. <laughs> Ah. balik Dengan aku, aku pening. <laughs> Eh, semua penyakit ada ubat. Ni Nabi ke apa? Menaikan dua penyakit. Yang pertama, penyakit tua. Tua dan mati. Ha. Yang kedua, penyakit mati. Ha, tak ada ubat tu. Nah, ha, waktu kita ni nak dak tua Nak tua tapi muka tak mahu bagi tua. <laughs> Ha, dak tua tak boleh lari dah. Ha, Yang kita duk bursa make up apa semua tu nak suruh jadi muda kan? Tetap bertambah tua dak. Tapi daklah nampak tua sangat. Ha, dia gitu je. Ha, nah? Eh? betul. Tapi lah, lah dak boleh nak buat benda kau. Nah, tak? Macam korok kering <laughs> jadi muka. Tak, masuk umur 75 tu macam tu kubur dah. Rasa nak lesek lecu. Kan? Okay. Tengok tok kita kan. Dia nak pergi makan pulung, dia gecu. Orang tua tujuh puluh lima dah. Nah, oh gecu. Tapi gecu dia jahat apa ah, patah bibir lah. Faham <laughs> tak ni? Nah, patah pipinya degak gecu. Nah, ha. Jadi nak lawa lagi. Ne? Ha. <clears throat> Jadi gitulah. Bila apa benda ni sihir, orang sihir kita apa semua ada bab belaka. Tak menang belaka sihir Nomor satu nak rakyat sihir ni Mula-mula dosa besar patut jadi kapit Nabi kata Man atakahinan lam tukbal salatuhu arba'ina yauma Siapa yang buat sihir Yang pergi kat orang sihir Dia tak yakin lagi Bang, Dia baru pergi baru Tak yakin lagi Pasal dia suruh khianat orang tu Biar 2-3 hari baru berlaku Dia baru pergi baru maka tidak diterima amalannya 40 hari. Allah. Faham lagi? Semayang ditolak 40 hari. Wa in saddaqahu dan jika dia sudah yakin, faham? Ha, dengan kebenaran sihir, kehebatan sihir itu, faqad kafara bima unzila ala Rasulillah. Maka dia sudah kape dengan Quran yang turun kepada Nabi. Allah. Mana mula-mula dia pergi rumah Tok Bomo yang sihir itu, 40 hari tak diterima semayang. Bila Tok Bomo kata tak apa baliklah. Dalam masa tiga 4 hari awak tengoklah Cik Indung ni akan susah Ha nak pergi? Kita nak kena Cik Indung Ha? Ha, balik kita balik tu tak jadi pergi Okey pergi Cik Indung duduk karaoke pergi Tau mah dia <laughs> Faham tak pergi? Air kepak tu dengar terberok dah Cik Indung Faham wa wa wah mutah darah tau mah Kita ni bila tengok dia mutah darah dah Dia kan kita, kita sakit hati ni Kita yakin tak dengan sihir yang kita buat tu? Yakin tak? Yakin ha, Situ jadi kapi Allahu ha, Akbar Ha tu hukum ni hati. Seronoklah kita tengok orang susah. Faham tak? Ha, tapi itulah hukum dia. Eh? Ha, bila kita dah yakin dengan sihir yang berjaya, jadi kafir. Nabi kata, Fakot kafarok. <laughs> Semua orang, apa oh, parok dia. Eh? Ha. Jadi kita ni yang pertama kita yakin Allah lebih berkuasa dari sihir. Tu cara nombor satu nak berobat sihir. Kemudian kita berat sengkaan sembuh. Faham tak? Eh? Kerana Allah kata dalam hadis kursi ana inda zanni abdi bi. Aku ada mengikut sekaan hamba-ku kepada diriku. Jika dia sangka aku akan menyembuhkan dia, aku akan sembuh esok lusa. Jika dia putus asa, dia sangka aku pun tak boleh tolong, aku akan tidak akan tolong. Ha, itu kita kena banyak berdoa, baca Quran, solat hajat. Nah, kalau kita ada masih ibu, maka gunakan ibu kita untuk berdoa. Kerana orang yang paling makbul doa lepas pada Nabi tak ada ni ibu kita. Betul. Ha, mak kita. Kita kadang-kadang lupa mak. Nah, ha, habis satu sekolah buat solat ajak lupa nak mesej ke mak, telefon ke mak suruh solat ajak nak periksa esok. Pada mak paling masing mulut. Faham tak ke? Ha, pasal kita duduk dalam perut mak lama mana? Sembilan bulan. Tamang rahim sejati dipanggil. Tamang rahimah sejati. <laughs> duduk dalam perut mak, rahim tu. Ha, Tubik perut mak, ayah dah ribet. Mak juga ribet. Faham? Ha, isap susu mak, tak susu ayah. Tengah malam nangis, ayah bangun dulu. Ayah buat tak dengar. Supaya mak pula dengar. Faham? Aku tahu, aku rajin buat. Faham? <laughs> Mana susah mak ni? Nah, ha, jadi mak masing mulut ni. Nah, ha, orang ada penyakit kena sihir, jangan tinggal mak. Suruh mak kata berdoa selepas tiap lima waktu semayang. Ya Allah sembuhkanlah sihir yang mengenai anakku. Selamatkanlah sihir dia, anakku daripada kejahatan sihir. Cukup itu. Neh. Ha. Masya-Allah. Bolehkah isteri pergi surau tanpa kebenaran suami pada waktu malam? Jawabnya kalau jauh benar pun tak boleh. Pasal jauh bahaya. Betul. Nah, ha, kalau jalan-jalan kaki lah, kalau laluan naik kereta yang tidak bahaya boleh. Ha, tapi kalau dekat kena izin suami. Faham? Tak boleh ikut pandai lagu tu. Neh, kena izin suami. Ha, sekarang mudah yang minta izin. Nah, tekan itu, ketek ketek ketek ketek ketek siapa? Lah ni WhatsApp kan? Nah, ni wala dak naik dah panggil bini suruh buat air. Air bah. Faham <laughs> Nah, bini putu jawab. Ah, nanti dulu, bodoh. Ha, <laughs> Ada gak belakang sikit. Leh, ada. Aduh. Dunia wasat akhir zaman ni mudah sangat. Jadi kata lah wasat bang. Nak pergi kuliah ni bang. Ha, dah suami kita out seseng. Nah, umpamanya sibuk atau buat site gitu gini. Neh, ha, kita atur lah. Nak bang, nak pergi kuliah bang. Ha, laki dia kata, okey pergi. Nampak tak cara, tak cara, tak cara kan ni nampak manja sikit. Benda tak cara tu, take care. Faham? Oh, tak hmm. <laughs> tak cara, ha. tak cara. Ha, asal take care tu masa ni, tak cara, tak cara. Gila, gila, tak cara. Ha, ha. Allah. Baik, soalan seterusnya. Ha. Suami saya tinggal rumah 6 hari tanpa kabar berita, tak dapat hubungi. Hari kenang saya bertemu suami saya di simpan jalan dalam kereta masing-masing. Pulang kami oleh tingkap, saya sempat tanya, kenapa tak pulang? Suami jawab, kita bercerai ya, saya enggak, saya akan engage lawyer untuk uruskan. Dia terus berlalu. Adakah jatuh talak? Apakah hak saya? Apakah perkara yang dikirim nusyus? Apakah langkah patut saya ambil? Bolehkah majlis ilmu seperti ini saya hadir? Bolehkah saya pulang ke rumah ibu bapa saya? Baik. Suami kata kita cerai. Hmm, jawablah perkataan surai ini inilah perkataan tolak sore. Nah, itu tolak sore tak perlu kepada niat. Jat, kata jatuh, kata je jatuh talak. Kata Aha. cerai jatuh talak. Faham? Cuma mahkamah syariah ah, dia akan panggil kita dan suami. Sebab kadang-kadang suami kata lain, bini dengar lain. Atau ah. bini dengar lain tapi gi kata benda lain untuk mengesahkan cerai. Nah, kadang-kadang tambah ayat, kadang-kadang kurang ayat. Lepas dipanggil dua. Kadang suami kata, eh saya kata lain. Ni kata saya kata lain. Tak jatuh talak. Ya, okay. Kata dua-dua ni betul. Saya telah cerai awak, ni pun kata dia dengar begitu. Jawabnya jatuh talak. Dan bila jatuh talak, duduklah dalam edah. Faham lagi? Ah, ha, cuma suami begini, tidak bertanggungjawab. Pakai tinggal lima hari tu, ah, mujur jumpa kalau tak jumpa. Pakai sapa surat peguang, bila kita nak kahwin dengan kita pandai-pandai pula pergi di rumah. Nak ha, cakap molek-molek. Nah, ha, suami diri ni dipanggil the husband of monkey. Nah. Ha, <laughs> suami beruk orang panggil tak reti Suami beruk. Kan dia suami bini kita walau kita nak marah ke dia pun, kita kena ingat bini kita ada mak, ada ayah, ha, ah, ada adik-adik timbang-timbang. Faham tak Dia ada anak beranak. Bini kita juga kalau nak kata apa-apa ke laki kena ingat laki kita ada adik-beradik. Tak, aik adik-beradik dia nak buat apa-apa aik pula ibu bapa dia. Nak. Betul. Jadi timbang-timbang. Baru jadi manusia. Nak kira tidak salah tapi biar kena. Ha. Jadi sebaiknya awak pergilah ke mahkamah syariah. Betul. Faham nak pergi? Suami begini memang tak lihat harap. Ha? Pasal dia nak atau nak nak kena kira loya apa semua. Ha? ha, sekarang kalau kita tidak mampu ada lawyer percuma. Tapi yang terbaik biarlah yang berbayar tak mahal mana pun. Urusannya sangat mudah. Lawyer bayar ni mudah sangat. Dia laju sikit. Lawyer percuma disediakan tapi lambatlah ikut queue. Nah, ha, queue tu belakang. Dia queue bukan macam C, A, B, C. Queue kan belakang. Kalau C dekat captain, faham? Queue ni belakang tu. Ha? <laughs> Nampak tak? Nah, ha. Jadi bila orang dah reti bahasa, kita buat dah reti bahasa tak lagu ni. Faham tak? Ada pula main jumpa tengah jalan ni kabo. Cerai ada mu. Ha, dia balik. Faham? Ada pula kata lagu tu. Report kepada qadi, report mahkamah syariah lebih cepat lebih bagus. Okey. Rasa kahwin ah laki-laki macam ni. Faham? Cerailah lebih baik. Ni tak ada tanggungjawab. Betul tak? Ha, dah ada kita cerai, dah ada orang dah nak ke kita. Dah tak sah, tak sah main gitu. Jangan putus asa. Ayang tak patuk, itik sudu. Faham lagi? Ha, nampak? Ha, mu kata tak ada orang dah nak kamu. Kena molek berebut orang nak kamu pula. Ha, Allah Maha Kuasa kan? Betul, betul. Apa nikah gini? Soalan seterusnya, saya kahwin 25 tahun dah. Ada anak. Sekarang isteri saya tak mahu melayang saya. Kalau layang pun macam buat macam baca pisang kah ketuk. Alasan dia, dia malas nak mandi junub pagi-pagi. <laughs> Harukah kawan tersebut berkahwin seorang lagi? Ah, ha, kawan dia. Oh, dia kawan kata kawan dia. ada isteri. Isteri dia tak berapa melayan dah. Kalau layan, kalau mi, kalau beri pun buat macam mata pisang. Faham eh? Batang pisang, ngejelai daun kerah gitu. Nampak tak? Ha. <laughs> Alasan bini dia, kawan dia kata ni, pasal malas mandi pagi-pagi. Bini dia ni cowboy. Bang, tak mandi pagi. Nah, ha. nah. Jadi bolehkah kawan dia kahwin lagi? Aku rasa bukan kawan dia, mu dah ni. <laughs> Hmm. Pasal biasa soalan kalau hak dah molek kawan aku. Ha, ha, kalau hak molek lah. <laughs> Jawabnya, ya yeah, boleh, tak ada masalah. Neh. Nabi eh Allah kata fangihu ma ta balakum minan nisa masna wasula sawaruba. Kawinlah perempuan yang baik-baik. Bukan hak jomel-jomel, hak -baik. Kalau comel dan baik, Alhamdulillah. Tak, kita nak ke comel. puan nak ke handsome. Tak boleh handsome, boleh tapak tangan atas muka. Faham tak lagi? Padang muka. Nak tengok kena tapak, kena terajang. Ha. Isteri-isteri muda. Tengok laki muka. Handsome-handsome belaka. Dah pasal mu yang tukang pilih? Tak boleh salah dah. Nah, ha. nak cari orang puan, pilih yang baik. Nak cari orang laki-laki, pilih yang baik. Faham? Ha, jangan pilih orang handsome. Macam aku ni. Jangan <laughs> pilih orang muda, orang lawa. Hak kena cerah umur 23 24 hidup macam macam-macam belaka kena cerah. Dan mulut macam peraka. Nah, ha, yang baik. Kalau hitam pun kalau baik dia akan nampak putih. <laughs> Faham tak okay? Kalau gemuk warna pun tapi dah baik. Jalan macam raja nampak catwalk selalu. Faham? Pasal apa? Pasal baik. Nah. Ha. Jadi kahwin dah. Jangan. Dah si kamu dah sudah tidak mampu kahwin dah. Dah kamu gagah lagi. Nah, Ha, dia gitu. <clears throat> Ba yang eh saya ni kena kahwin seorang lagi eh. Ni nak pergi ambil borang ni. Eh. Dah pasal apa awak menduakan saya? Dah awak dah jadi batang pisang dah. Saya nak cari orang dah pula. Pang lagi. Ha dia dengar kita tak jadi batang pisang dah. Nak ha jadi molek selalu dia. Pasal rupang ni tak boleh dengar kalau bab-bab kahwin. Dia mati dah tu bib kat kubur. Pang lagi. Dia marah sangat. Nah kalau bab-bab ni. Ha. Betul. Eh? Beri kucing makan di luar rumah sebabkan kucing itu suka datang dan tinggal di luar rumah. Tapi jiran tak suka. Ha, jiran tak suka, dia punya pasal. Dah kita suka. Faham tak? Ha, sebab tu dia ada hak-hak kejiranan. Nah, ha, kita suka, dia tak suka. Aku pandai dia lah. Dan dia tak suka. Cuma bila ada mana mendatangkan bau, bau betul dia tak suka. Kita kena bersihkan bau. Betul. Okey? Kita minat kucing. Ha, dia tak minat kucing. Dia minat karung ha, Dia bela karung Kita bela kucing ha, ha, Tapi kedua-dua ni tak boleh me, Kucing kita dia jadi busuk rumah dia Berok apa busuk dia Aha. Tak boleh Karung dia walaupun tak busuk Masuk rumah kita Masuklah kain kita Jeng kita Faham tak ke? Ha, dua-dua kena jaga Betul. Eh, Islam La darara Faham? Hobi tu boleh Jangan sampai mengganggu jiran Betul ha. Ingatlah kalau ada kucing-kucing yang kata mari minta makanan kat pagar ke Masuklah rumah ambil nasi gaul buh dia murah rezeki. Tang, rezeki ni bukan duit aja, kesihatan dan sebagainya. Betul. Nah, ha. Betul tepi pagar gitu ke? Dia ha. akan makan kucing jarang dia komplain. Mana tak ada pinggang bau. Gitu. ha. Seorang kemalangan aksiden jalan raya. Ha, letak tulang tekak, pasang alat ditekak. Ha. Jadi tidak bergerak tekak. Hmm, bila larang bergerak turun dari katil. Beliau juga mengalami cedera di lengan kena bandage tutup anggota wuduk bagaimana nak berwuduk atau tayamum untuk bersolat jika tak boleh kedua-duanya nak buat pun tak boleh dipanggil orang ini faqidu tahura ini orang ini tidak ada dua alat suci tak boleh nak ambil air nak wuduk tak boleh nak tayamum maka wajib semayang juga faham lagi ha, semayanglah keadaan dalam keadaan begitu Allah itu maha adil Allah itu maha pemurah dia terima solat kita dan kita tak boleh nak buat benda dah faham tak ha, Yang kita buat ni Jika kita boleh buat Dah ni ikat di katil terus ha. Oh. Pasang tekak ha, macam transformer Faham tak lagi? Peha masuk besi Peha kiri masuk skru rebar Faham? Ha, tulang usuk buang di batang Gati dengan buluh Pelik-pelik masuk dalam Dah nak gerak dah ha, Semayang gitu lah Tidak ada alat suci pun Semayang juga Soalan seterusnya Seorang pergi melancong di negara orang bukan Islam. Dia tinggal di hotel lah. Ha, memang dah. Takkan tinggal tepi jalan. Hotel sediakan sarapan pagi tiada makanan yang halal. Apakah makanan yang boleh dimakan oleh beliau? Boleh ke makan roti telur goreng? Ha, ke beliau menggunakan pinggan sudu garpu di cawan di restoran tersebut? Baik. Dia pergi negeri orang kafir tidak ada makanan Islam. Apa dia nak makan? Nabi kata seorang laki-laki yang kerja kelasi kapal. Dia jumpa Nabi, Ya Rasulullah, kunna fi ardin la yu'minu billah wal yaumil akhir kami pernah pergi ke negeri-negeri orang kafir yang tak beriman dengan Allah tak beriman dengan hari kiamat anahnu naqulu fi aniyatihim bolehlah kami makan dalam bekas-bekas pinggan-pinggan kedai-kedai mereka la Nabi kata tak boleh kena basuh dulu fasilu summa kulu fiha bila bersih baru boleh jadi cara makanan yang jadi jadi jadi jadi apa benda jadi najis ini haram ini dua cara ya satunya dengan sebab bekas-bekas mereka tidak bersih bekas goreng babi apa semua celup tepung makan anjing singgang anjing apa semua kita makan kita pula nasi goreng tak ha? haram kotor yang kedua ialah alat dia gina ingredient bahan untuk masak banyakkan minyak yang najis minyak babi masuk wine faham tak lagi ha, jadi kalau kita yakin atau berat sebelah suci boleh makan walaupun orang kafir yang masuk tapi kalau kita ragu tak boleh makan. Nak nak pergi basuh pinggang dia tak boleh kita nak masuk kuali nak masuk dapur dekat geli dia nak masuk pinggang. Nak tak boleh. Nak. Ha lagi kita ragu bila ragu Nabi kata dakma yuri buka ila mala yuri buka. Jika kamu ragu tinggalkan carilah yang tidak ragu. Eh, makan telur. Eh suruh dia rebus telur. Nampak telur rebus 15 butir makan. Ha, padang dah 15 butir kenyang. Boleh tahan 2 hari. Nak ha, roti-roti ha, tengok baca ingredient. Walau tak tulis tanda halal tidak mesti haram. Betul. Nah, kita pergi ke New Mexico, pergi Guatemala, pergi siapa kepada uh, Ukraine, tak tulis lah halal. Tapi ada tak tulis benda yang haram? Tak ada. Boleh makan insya-Allah. Okey? Tak ada tulis babi ke pork ke apa semua. Nah, nombor-nombor siri kita faham dah, tak ada. Eh? Dia ada tulis situ, Nampak? Eh, gerim. Gerim apa? Garang tu lah. <laughs> Garang. Gerim. Ha, nampak? Platform. Platform tu pelantar lah. Pelantar minyak, pelantar. Nah. Ha. Mentega. Faham tak? Ha, dan asakru. Ah, sakru apa? Gula. Ha, cerdik ke apa? Ha, gula. Oh, tiga ni je. Boleh makan? Faham? Ingat, tanda halal itu bu- bukan nak kata yang tak ada tu tanda tu haram tanda halal ialah untuk memudahkan umat Islam mengetahui. Nah. Ah, ha. Ni terang-terang tulis dah. Nah, pok. Ha, pok tulis dah. Pok makan juga. Kenapa tak? Pergi mereka hamburger. Orang Mugari kata hamburger oh burger. Hamburger. Ha ya haji, hamburger. Hamburger tu burger, eh, burger babi. Faham tak ni? Eh? Ha, mulai, mulai ada ayah haji makan burger babi. Nah, orang panggil Haji Babi. <laughs> <laughs> Jadi masalah. Ha ni masalah jadi kita tahu Haji juga. Babi. Soalan seterusnya. Apa hukum suami mengagihkan harta sepercarian isteri pertama yang telah meninggal kepada isteri yang baru? Anak-anak isteri pertama tidak reda dengan mengagihan harta tersebut. Baik. Harta isteri yang pertama meninggal, isteri yang baru ada lagi. Tapi harta isteri pertama diberi kepada kepada isteri yang kedua. Faham lagi? Jawab jawabnya pemberian itu tidak sah. Kerana soalan di sini, suami memberi harta isteri tua kepada isteri muda, mana boleh? Aha. mana ada hak? Faham lagi? Ha, dia hak waris. Kalau dia seorang waris, tak apa. Dan anak-anak, anak-anak ada hak. Faham lagi? Ada suara. Jadi suami pun waris. Anak-anak pun waris. Nah, ha, jadi jangan nak beri. Suami nak beri pada isteri baru, isteri muda. Tidaklah harta isteri yang bahagian dia saja. Yang bahagian anak-anak tak boleh. Ha, tapi dah jadi ayah, jadi mak, veto. Faham? Anak-anak tak berani nak komplain. Nah, ha, ni hukumnya haram. Kita dosa dengan Allah, mudah Tuhan ampun. Dosa harta, tak ampun lagi tak pulang balik ha, ingat tu kita isap dadah lama dah isap dadah 40 tahun dah tahun 70 hang start dulu ganja tahun 80 hang tukar heroin tahun 90 hang itu main uh, kokain dan ni tahun 2000 itu main sabu mak sabu ais dan ni main ABC apa itu kacang pula faham tak lagi sekali taubat pada Allah Allah ampun serta-merta Pasal tu dosa dengan Allah. Allah. Tapi jenis harta orang, Tuhan tidak akan ampun selagi tak pulang balik harta orang. Allah. Ha. Tuhan kata pergi Mekah, tidur lang Kaabah tu. 14 tahun, tak ampun hmm, juga. Harta kena pulang balik walau 10 sen. Jangan. Ha. Soalan seterusnya. Hmm. <clears throat> Jodoh lewat sampai satu ketentuan Allah atau terkena perbuatan sihir? Ha, jawabnya Eh? Jangan kita nak kata benda yang buruk Mereka ada bukti Jika tidak ada Karenah bukti benda buruk Kita kata yang baik dulu Betul Faham lagi? Ha, ni kita tengok Oh tak laku kedah Kena sihir Teruh kata kena sihir Benda yang tak buruk Tak sah lagi Husnul zonni dulu Eh? Kalau sihir pun boleh berlaku Tapi tak ada karenah Tak ada tanda Nak? Ha. Senang saja Benda-benda jodoh-jodoh ni Allah nak kun fayakun. Betul. Faham tak lagi? Neh. Ha, dan kalau nak spread gitu kak. Neh. Siap belaka kena kapang. Nampak putu tunang malam perkahwinan. Betul tak? Oleh lihat dia atau barang atau balik makuk pinggang kasih umit tinggi. Anggu-anggu lepo bi lah pago. <laughs> Nampak tak? Ha tu. Ha dia gitu. Nak kahwin mudah eh. Mari masjid. Minta bucak sini. Saya masih bujang. Faham lagi? Jadi jika ada muslimat ini yang ada maknanya rasa ha, ni, berminat, nak ha, saya bekerja di sini, sini, sini, sini, nak ha, inilah nombor telefon saya begini, saya akan atur orang tua saya untuk merisik khabar dan sebagainya. Buat tiap-tiap masjid. Rasa tak ada lapar, pak-pak masjid, dia dapat bini tu. Faham lagi? Betul, ha, betul, dia betul. Boleh tu, boleh. Soalan seterusnya, sikit lagi dah. Eh. Kita boleh balik. Eh? Hmm. Anak istimewa macam mana tak pandai solat, tak pandai puasa. Kita ajar dia tak boleh. Maaf lah, dah tak boleh. Faham lagi? Macam kita ni yang pandai ni, kita belajar Quran. Tapi pelak juga. Rairi magedu, rairi magedu. Tujuh guru dah. Tujuh-tujuh tu tak aku dah kita. Faham? Dia panggil semek magdu. <laughs> Tak boleh nak jadi Ghairil magdu Tak boleh Ghairil magdu Ghairil magdu Allah maaf lah kita Betul. Apa tahu lagi kalau OKU yang orang kurang upaya. Nah, kita menyuruh mentarbiah. Dia tak mampu nak faham. Maka dimaaf. Nah, ha, Allah ni bukan Maha Pemarah, Maha Pemaaf. Nah, ha, soalan seterusnya hmm apakah hukum teman laki-laki nak perempuan jiran menumpang tinggal di rumah keluarga perempuan itu? dengan alasan dia sakit. Tengok kalau memberi ruang fitnah tidak boleh. Kalau tak ada fitnah kerana ruang laki-laki tidur tu ramai, maka tidak mengapa. Soalan seterusnya. Hmm. Kalau kita mengaku pernah meninggalkan solat termasuk dalam perkara yang buka aib ke? Kerana meninggalkan solat merupakan dosa yang besar. Tengok tujuan pengakuan. Kalau dia berbangga dengan dosa itu tidak boleh. Aha. Kalau ni nak beri apa benda ni motivasi kepada orang lain supaya bersemangat, tak? Eh? Maka hukumnya boleh. Soalan seterusnya. Ha. Anak laki-laki kepada ibu tanggungjawabnya berterusan walaupun sudah kahwin. Bagaimana jika laki-laki ibu tidak berduit? Perawatan hanya cukup-cukup untuk membayar komitmen pada bank. Jika dalam situasi begini, manakah yang patut didulukan? Jawabnya, jika kita tidak mampu di segi keuangan, kita kena berusaha. Dulu kamu tidak mampu memiliki kereta, kenapa kamu boleh berusaha sampai buat loan bayar pinjaman? Kenapa kamu tidak berusaha untuk bantu ibu kamu? Faham lagi? Ah. Selama masih belum ada duit, kita dimaaf. Ah, tapi wajib kita berusaha. Betul, betul. Pasal dia melahirkan kita. Nah, ha, ha, ni boleh kerja gak boleh bini gak dah ingat ke dah. Nah, ha, raya gak berjabi-jabi ni, supik ni beli. Iskos mau, benda. Kasut bini, baju bini, telekung bini, habis 2000 shopping raya. Dah mak mu, ha, mak kita dah raya, itu dah dah raya. Ha, tu dipanggil anak, anak bro. Allah. <laughs> Tak kira mu datuk ke apa ke, datuk beruk dia panggil. Datuk da beruk. Lah ibu bapak sendiri. Betul tak? Mak mu melahirkan kamu. Bukan suruh beli tiga, tiga, tiga pakaian, lah, tiga beg. Selah pada anak mak ni. Ha, ni kain baju kurung raya. Betul tak? Ha, ni tudung raya. Dok Aryani tak apa. Aryuk saja pun tak apa dah. Faham tak lagi? Mak kita suka dok. Tengok tudung hak RM5 kat mana. Terima kasih. Betul tak? Oh, seronok mak kita. Betul, betul eh, bang. Raya gak kasut kita beli. Ha, oh, kasut apa? Kasut kelak. RM400 kita. Adidas 350 kita. Nah, jang raya. Ho, oh, jang raya Oris 6000 kita. Ha, ha. Spek raya ada gak? Spek. <laughs> Pakai juga habis 5 6000 untuk kita raya. Dah ayah? Ya, ya dok kampung tak apa dia ada tu. Ada lah tu. Ah ha, tu anak beruk juga dipanggil. Ah ha, laki bini beruk tina satu, beruk saya satu. Tak kira duduk bukit istana ke bukit mana tak ada kira. Kalau jenis ingin tak beli ke mak ayah anak beruk. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju tak? Setuju. Ah ha, gitulah. Kamarnya anak beruk dia ni. Nampak tak? Ah kita kena buah kasar sikit biar dia terasa. Nah, apa benda? Ayahmu bukan nak hak mahal. Mu kasut Azidah 350. Ayah mu Asadi tak apa dah. 3 ringgit setengah. <laughs> Ayah kita tak ada komplain ha? tak nak ha, kasut ni. Ha, nak kasut sanuk-sanuk. Siapa <laughs> dak? Ha, dah ayah kita tak ada ha. Beli baju murah. Baju kita polo. Ha, hiker. Naik kau kuda dak tak kau Beli dekat apa bilion. 1200 lah ni selat. Ha, baru. Ha, 1200 tu. Ha. Ayah kita tak bayar hacker seribu dua ratus. Baju biasa kat pasar malang pun okey. Betul tak? Itu ayah kita. Baju bobo-bobo. <laughs> ha. Ayah pun tengok. Terima kasih. Bobo-bobo halilintar. Ayah dia kata. Ayah tak ada lagi ni ada bobo boy tanah dulu. Seronok <laughs> ayah kita. Ni dak reti bahasa. Dia je duk beli. Ha, ha ni contoh. Soalan seterusnya. Jadi gitulah kita buat lagu-lagu mana pun supaya dapat menolong ibu kita. Allah. Dulu zaman kita lara kita makan harta pusaka dengan tujuan nak bayar hutang. Bagaimana kita nak buat? Kena bayar balik. Harta Betul. orang kena bayar balik. Betul. Dosa kita dengan Allah mudah. Minum arak banyak dah 15 tahun minum arak. Minum dah toddy, brandy, whisky, bakadi, <laughs> semua dah. Beer, stout, Nah, minum belaka dah. Bia tak banyak mana minum dalam 13 trailer itu minum. Faham tak? Nampak? <laughs> Trailer. Ha, tak sikit sekali 40 tong. Nampak tak? Dak kira. Sekali mu taubat pada Allah sungguh-sungguh, aku ampunkan dosa kamu. Pasal tak terlibat dengan orang lain. Batu Nabi kata, "Al-ghibatu asyaddu minaz zina." Mengompat lebih teruk dari zina. Terkejutlah sahabat dengar. Guana gitu Nabi. Mupak parok pada berzina lagi. Orang yang berzina dia minta maaf pada Allah. Faham tak lagi? Nah, Allah ampunkan dia. Tapi orang yang mengumpat, Tuhan tidak akan terima taubat sampai dia minta halal dengan orang yang dia um, Ha? Pasal libat dengan hak orang lain. Ha. Saya ni mengidap penyakit buasir lah. Buasir saya ni tak berdarah atau bernanah. Cuma ia terkeluar seperti daging kecil. Ha. Kalau saya nak wuduk setiap kali nak semayang ke, kena ambil wuduk. Kalau saya buat salat qabliyah, adakah saya kena ambil wuduk pula nak salat partu, Jawabnya gini, mengikut kau yang dhaif, kau dibenarkan mengambil air semayang macam biasa saja. Kali jenis dubik luar lagu tu. Nah, cuma kalau dia masuk dalam kita buat macam orang istihadhah. Kita bersihkan, kemudian kita pakai pad pakai pek faham tak lagi letak kain atau pek untuk menahan dia keluar atau melambatkan pengeluarannya kemudian kita berwuduk dan semayang sekali wuduk saja boleh semayang solat fardu dan solat sunat beribu-ribu sunat pun boleh cuma okay. kaum muktamad kata kalau dia keluar dia maka membatalkan wuduk untuk solat fardu ha. untuk solat sunat boleh solat fardu kena buat sekali lagi okey okay? ha ah. soalan seterusnya Bangun malam ni disukai Allah. Adakah para isteri pun dikenaki untuk tahajud, witir dan baca Quran dan sebagainya? Jawabnya bangun malam bukan kata isteri, suami pun tak wajib. Siapa bangun dia lebih baik. Betul. Nah, ha, tapi bangun ibadat lah bukan bangun kucing, ceng, bangun kucing. Nah, ha, jadi kalau isteri bangun malam juga buat lebih baik. Tapi isteri ni nak ingat kita lebih banyak kita dapat pahala bukan macam orang lelaki-lelaki kena bangun malam dan sebagainya. Kerana malam Islam Mikraj itu Nabi kata macam mana nak lepas daripada neraka orang puang? Tiga perkara. Taat pada Allah dan Rasul. Se, maknanya semayang dan puasa jangan tinggallah. Dan tutup aurat. Yang kedua, taat pada suami. Yang ketiga, kalau pergi jalan tu jangan over sangat. Make up-make up. Nah, ha, uh, jangan gedik lebih ingat. Gogek-gogek-gogek buat jalan gitu. Depan laki macam ge, gajah nak beranak jalan. Faham lagi? Uh, bila tu big jalan luar kau, banyak sangat. Over sangat. Neh, ha, jangan berlebih-lebihan. Kalau gitu kita dapat kontrol ropang ini boleh pilih pintu syurga. Allah. Nah, ni gak duduk rumah muka macam tepung gandum <laughs> muka. Nampak? Pilih nak pergi jalan gak merah situ, calik situ, lama situ, torres sini jadi berseri-seri nak pergi jalan. Neh. Ha. Tu kadang-kadang benda tu salah. Ha. Allahumma salli ala Muhammad dan itulah guys ya soal jawab agama oleh Ustadz Azhar Idrus yang mana pokok pembahasannya memang banyak sekali ya tadi kita sudah dengar bersama tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah anak beruk <laughs> anak beruk jantan betina sebab apa sebab dia lupa kepada orang tua ah dia dah tak fikir ke orang tua dia dah lupa dengan orang tua dia hak fikir diri dia sendiri dengan bini dia sendiri sebab kewajiban daripada anak tu Anak tu adalah Maksudnya kepada orang tua Anak laki-laki kepada orang tua tu Tetap ya tanggungjawabnya macam tu Jadi kalau kita dah dah dah kaya Ataupun dah tak tak, tak ada duit Ataupun apa pun ni ya kan Kita kena berusaha Tapi kalau ada duit Kena bagilah meskipun tak banyak macam tu kan ha, Sebab apa? Sebab orang tua akan senang Akan suka macam tu Jangan jadi anak beruk Kata Ustaz Azhar Idrus Tu lah ha, Apa-apa pun apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar itu ni memang terbaik dan kita dapat belajar semua apa yang dikata ataupun tanya jawab daripada Uh, Ustaz Azhar Azizuh ini Sebab apa? Sebab yang dijawab uh, Soalan ataupun jawapan pun uh, Sesuai daripada apa Yang ada dalam ilmu-ilmu fikah Dan lain sebagainya ya Berkenaan dengan ilmu-ilmu agama Masya Allah Yang terbaik jangan jadi anak beruk tu lah huh? Ha ha, Suami isteri janganlah sombong Janganlah ha, meninggalkan kedua orang tua Macam tu eh Kena ayomi, kena tanggungjawab kepada kedua orang tua Jangan juga jadi suami Mangki, Jangan jangan jadi suami mangki, Suami mangki itu macam mana eh, kan ha, Tak pernah lah urut isi dan sebagainya Sesuai daripada yang disebutkan tadi Kalau ada suami macam tu ha, Tu suami beruk tinggalkan Kalau ada isteri macam tu Tu isteri beruk tinggalkan Kata Ustaz Azhar Itrus Semua yang terjadi ini ma kata Allah Sesuai